Ule soja pale nyuma, nasema ule soja pale nyuma ametufukuza. Hey guys, welcome to my channel and we have another uh, challenge. It's called inaitwaje? Okay, we don't know what to describe the challenge but ni ile like someone sings and anaimba then the last word the person stops at mm-hmm. mwingine mm -hmm. anaanza wimbo so we want to see it's all about creativity and something na usianze kitu si realistic mm -hmm, so let's see mwenye atakuwa genius kwa hii game haya anza eh mimi ndo naanza na vichana leo <laughs> okay sawa acha nianze shika Kuna dawa, kuna dawa. Wa, wa, wa, wa. wa, wa, wa. Wa mama, wa mama. <laughs> Ah, wa, wa, wa. Wa, watoto kujeni kwa Mungu. <laughs> Guys, that's a song. Watoto kujeni don't hakuna wimbo kaa hiyo. There's a song. Anyway, acha tuseme. Hiyo nime lose acha niseme yangu. Si lazima ikuwe Kiswahili ama si lazima ikuwe Kiswahili. Si must ikuwe Kiswahili. Hmm. I have a father that will never ever fail me mi, mi, mi, mi mi mi mi na wewe wewe. <laughs> Ah, wewe sasa unaniwachia wewe shwali wewe weruda weruda weruda. <laughs> Hiyo nimepata, that's a song. ruda Weruda weruda weruda. Hiyo ni Kijaluo. Mm, hiyo ni Kijaluo. Hiyo ni Luo. tatu ndo zionekane na unajikata. Eh, eh. Uwezi shika. Eh, uniwekee. Haya. Mbea. Eh. Mbea, mbea. Haya, hakuna kisomi. Ah, kunayo. Oh, mbe, mbe pasi. mbe, mbee mhasi. Si, si, si. Guys, ameimba kiluya si, si, si, kama tuko wote, kama tuko wote, mimi na wewe, ni ni ni ni ni ni anasema niko njaa, hata siwezi karanga nga nga nga nga nga nga ngalia lia ule mtu kuna song hiyo guys me i don't know, I don't know song starting with nga nga nga eh hey, nimefail nimefail nimefail <laughs> haya hakuna Mungu kama wewe wewe we we <laughs> we we we we we we Maria, vipi nakwambia, kuna chali anaangalia, mimi na feel tukaenda salimia, nikaenda na kisha tukadusapia ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. amenitendea, amenitendea. Immanueli amenitendea. Gospel vibes, gospel vibes. Sasa umerudisha kwa ah no, you can't get me to the same one Sasa nirudie song. Amenitendea, amenitendea. Immanueli. Li, li, li. Li. li li Li liwe liwalo. Acha niseme Ah, sasa unataka kushoot nini? Li li li li kai. Nimeluzi. Nimeluzi. Hizi songo watu wakuanga umescript. Eh, hawakuanga umescript. Hiyo game kwanza mkiwa wengi nakwanga tamu.